Orbitón Animaciones presenta La Llorona y su hijo. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ¡La Llorona! ¡Tengo miedo! ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¡Ayúdame! Fue una pesadilla! un una pesadilla, mami. ¡Lo sabía! ¡Es ella! ¡Tengo hijo, hijo, hijo mío. Mamá. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Y así fue como la llorona encontró a su hijo. Miau, miau, miau.